ਦੇਸੀ ਸਕੁਆਡ ਹੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਚੂਰ ਖਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਫਿਰਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਫਾਰਮੀ ਸੱਪਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਐ ਕਤਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ प्रैंगस्टर्स ये रैपर नकली हवा ही फुका मार दे जिथे हो जा फड्डा अस्सी बंदा पार दे ये वेस्ट कोस्ट नहीं ये मेरा सदर है रैप सीन जिंदा रखा हमें कदर है फेक व्यूज 302 सीधा मर्डर है बहता नाला इंडस्ट्री पूरी गटर है ਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਮੁਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਥਾਣੇ मैं कोरोना वायरस कोई एंटीडोट नहीं ऐसी बीमारी जिधर चले कोई नोट नहीं तू तैंतीस दस कोई फ्लाई मोड नहीं हम तब से रैप करे जब हिप हॉप में होप नहीं तेरा ईमान जैसे पंजाब पुलिस का तेरे लिए मेरा नोट काफी बीस का मैं कोई बिकाऊ नहीं मैं रियल गैंगस्टर खतरनाक यारी मेरी आंकड़ा वे तीस का ਹੁਣ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਖਿੱਚਦੇ ਦੋ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਦੇ ਨੇ ਕੰਦਾ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰੇ ਓ ਪੁਲਸੀਏ ਉਹ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚੂਰ ਖਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਫੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮੀ ਸੱਪਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਐ ਕਤਾਰਨੀ ਉਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਐ ਜਨਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਘਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ